زندگی راز مدادی است که در هر تپشش می فشاند جوهرش را ز تنش رهنمایی تو همی جوهر خود بر هستی رهنمایی تو مکن جوهر خود بیهوده وای چه میگویمت ای دوست وای چه میگویمت ای دوست در فلک نیست پشیزی بیهوده عشق کن عشق کن ای دوست که در هر نفست ماجرایی بسی پرهوده ماجرایی است بسی پرهوده